就是习惯。他如果做做这种造型的话，他用应该用那种很多发胶啊那种东西的，因为一个顺序给他涂的。先涂保湿霜，然后嗯提亮，然后打底，然后再涂这个。如果经常睁眼睛的话，他这个双眼皮的位置它是会很容易出一道线。